За эхлүүлээ шүү. Билэн. Welcome guys. Анотер бонеро скавер сонгож байна. Тэгээд мөн надтай хамт Tapple байна. Тэгээд өнөөдөр Tapple Technoblade 2 Skywars дээр нэгээсээ нэг хийж Тэг ерөөдөө funny moments их байгаа. Тэгээд Enjoy. За бичлэг дүрэн бол маш энгийн байгаа. Тэгээд бит хоёр энгийн гил авах нь бол нэг оноо. Тэгээд бит хоёр би бинийг авах хоёр оноо. Тэгээд энэ бол дөрвөн оноо. Ерөнхийдөө ингээд нэг таван тоглоом тоглоод тэгээд <laughs> тэгээд ерөнхийдөө шийтгэл болоод ерөөсөө маш гоё шийтгэл байгаа. Яа. Тэгээ ердөө бол одоо хатчих. Oh my god. Oh my god. Did you see that? Тэгээ ясны нь хожигдсныхоо нэрийг бичээд тэгээ ерөөдөө хаштаг oh тэгээд нэрийг бичээд тэгээд Dude, wait, wait, wait, wait. Wait, please. би орол орол. Даюуч гэсэн би харуул олчихгүй юу дөө. Hacks is for noobs гэсэн юм байна. За би энэ нь уучж аллаа. Унгалаа чам. Тано юу вэ? Ажил төрөл хав. За чи чи чи ингэж давахгүй шүү. Хүн чамаа гоё. <gasps> Зүгээр л таа чи. Дүү дүү дүү танис танис танис. Чихи бэ. What the fuck на чэмэ? Оо чиний араас чи хоёр хүн өгч нөө чи хүчтэй. Одоо би энэ ultimate cleaner. Cleaner. Одоо би энэ маш гоё I think I an idea. Ер нь бол би цэвэрлэгч болъё гэж цэвэрлэгч бол. Вау, чи зүгээр явж байгаа нэг гэл гэсэн шүү дээ. За бүгд нэр хийж хийгээд ажгүй байна. За энэ залуу жоохон миний плейзийг алах гэдэг ер нь нэлээд ууртай. Тийм учраас бүүнөр одоо энийг авах. За энэ болохоор одоо гимээ ухаарсан байх гэж гэдэг би итгэлтэй байна. Тийм учраас одоо бүүнөрөө а тэр залууг за тэр залуу яг өшөөч энийг одоо а харин тэр залуу руу очноо. Плейз. Миний плейз. Яхаа. За одоо бүүнөр энэ залуу болгоо. За гоохгүй. <laughs> Дөрөвдөр 5-ыг нэмээд одоо ингээд 9 оноо. За тэгээ ялцсан. Таа мэж юм уу? Ураа. Уу яриад байгаа байх чи. За хамгийн сүүлчийг үтэн дээр за тийм учраас бүгд тэр залгуулж чаад Намайг хүмүүсээс асуугаар үзье юм чинь. Контент дөрвийн юм зэрсэн нь болсон. Өөр байхгүй юм. За ингэ бүгдээрээ. За ингэ бүгдөө 3 дот олон дээр орчихсан байна. 4 жилүүдээ. За тэгээ юу ч гэсэн <laughs> сая 6 килстэй тэгээ ялаад 19 оноо тэгээ 9 дээр 4 оноо нэмээд 11 оноо явж байна. За манай залуу хөөрхөн амт. Пүү. Оноогүй явж байна. <laughs> Because everyone is clean. За тэгээ юу ч гэсэн хэрвээ би ялвал та бүхэн коммент дээр #wistbu noob юм уу эсвэл sax гэж бичих хэвээр. Tag never die. За тэгээ бит хоёр бас Technoblade э, Tapple хоёрыг дөрдөж бас юм бичлэг хийж байгаа. Technoblade илүү Tapple илүү юу гэж бодсон тийм тийм хүү янзтай тийм үүтэй авчлаг хийж ий. Hey sweetie. Уга нэг үдчих ойлоо. Оо no no no no no no. Please don't kill me. Манай хүн одоо өөх гэж байх шиг байна. Скул үгүй ч юм уу. Юу сая яасан бэ? Оо энэ бүр оо За ингээд манай хүн яллаа. За ингээд бүүнөрөө <laughs> одоо энэний дараагийн тоглоо тэгээ ерөөхдөө ялхтыг тодорхой байгаа. За тэгээд юу ч гэсэн манай энэ <laughs> манай найз болохоор одоохондоо жоохон халаагүй юм шиг байна. Яа. алтан бүхий. Килин атнаа. Охоо. Please надад хүн үлдээгээч. Чамд юм уу? Яа. Би гэрлүүгээ сүүлээ авчаа сухтарсан шүү дээ. Оо оо оо оо no. Би үхлээ би үхлээ. Хай. GG. Bye guys. За ерөнхийдөө манай хүн бол яг өгчлээ. Why? За ингээ бүгд тэ хамгийн сүүлж байгаа тоглолтын дээр ороод ирчихсэн байна тэгээд. <laughs> Манай нэт сая өгсдээсээ болоод жоо ууртай байна. <laughs> Тэгээд жоо ярихгүй байна. би яг хүлээ би яг хүлээ. Бүр яг намайг гарч ирэх нүгэ отоо зогсчлаа л тоо. <laughs> Яа нэ би одоо гарах боломжгүй боллоо. Аа мага би ч онгоч байгаа би. Аа нэг голден армортой л нэг охин скинтэй нэг хүн намайг харах гал. Алхаал. Аа би харчихсан намайг савсан. Оо. Оо ээлтэй чи игэж өгөх гэж болохгүй. Үгүй. Үгүй. Oh my god. Oh. Яа зэрэг За ингээд бөөнөрөө анааг арах юм бол би ялчих шиг боллоо тэгээд одоо та бүхэн коммент хийсэндээ хаштаг West Coast Sax Squad Noob гэж ичих хэвээр байгаа. Үе би намайг клиентэд хийсэн шүү дээ. Гэлээ намаагүй чи зүгээр л ухаанг байсан бохгүй чи ухаантаа дагсан бол ялх байсан бохгүй юу. <laughs> Би ч хамшиг нуугч тоглолтгүй. <laughs> За зэ бичлэг үзсэн баярлаа. Тэгээд коммент бичгээ мартваа. Тэгээд тийм тэгэл баяртай.